愿聚着满杯可清，在心底惊醒，常看不清，却在记忆中地。 摇曳着你的背影，记忆中发亮。共你一起告别，此刻大静，掉了历程，难道没有比较命？ 伤口靠酒精吊命，重播你的歌声，怀念着我没决定，然而再不醉死。月亮照影与星空约定，何其艳丽。 这片晚星，或许今世，或许此际，何其梦幻，牵着你手，留低了今晚，给你一个座位，要着美酒，喝了浪费，共你太多太多的弱势，然而浪漫。 早已见底，幻想婚礼，幻想典礼，缠绵日夜，一切脱轨。如讲了一切，恐怕只有滑稽。一刻感动，流露出枉费。 随着唱碟机半首，说不出句谈，或者梳化太旧，太多阻留，像个小丑， <laughs> 其实是我在孤家。 水尽夜冷，风雨后，独个去等解救，期望共你有邂逅，言语再不放手。月亮照影于星空约定。 何其艳丽，这片晚星。或许今世，或许此际。何其梦幻，牵着你手，留低了今晚，给你一个座位。摇像未走，喝了浪费，共你太多太多的约誓。 早已见底，幻想婚礼，幻想典礼，前面一夜，一切脱轨。如干了一切，恐怕只有滑解。一刻感动，流露出枉费。 悬垂着满杯，喝清在心底记形，在我心口荡着痛伤过死，摇曳着你的背影，我不懂冷静，夜晚解心抱着。 世界恬静，月亮照映于星空约定，何其艳丽。这边晚星，或许今世，或许此际，何其梦幻，牵上你手，留低了今晚，给你一个座位，摇着美酒，与你共。 来一抱一吻，今晚给我夜归，怀念太久，我盼望你。重新去恋爱，不再将我丢低。重如此刻有你没你，全心去拥抱，感觉温暖肉体。这种生活，原是多珍贵。 连随着满杯，看清在心底记忆，常看不清，却在记忆土地，摇曳着你的背影，记忆中发。 Don't.